Welcome to the Samay Couples Show, supported by Arcane Threadwork, hand-stitched beautiful embroideries in canvases, Singapore Beverages, The Taste of Nepal, Canvaso Nepal, customized paintings in mini canvases, Tease Your palate. Good Food, Good People, Good Moments, Paint Lab, your favorite nail spa. Okay, hi Zanishadi, hi Dikesh Dai, welcome to the Samaya Couples Show. Thank you for having us. Thank you so much for coming. So यो show uh, start गर्नलाई चाहिँ let's start by introducing yourself अनि के busy चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ भनेर तिमी गर न म त आजकल साँच्ची इन्ट्रोडक्सन मेरो के हो नै म बिर्सिसकेँ भने ल तिमी स्टार्ट गर So I'm Dikesh Malhotra, I'm the president CEO of IMS Group and अहिले बिजी त्यस्तो त धेरै बिजी त छैन अहिले ओभरअल बिजनेस आई थिङ्क सबैजनाको नेपालमा त्यति राम्रो छैन industry is down market is down so just still trying to see where I can do new things अहिले सो नयाँ नयाँ कुरा के गर्न सक्छ त्यो सोचेर त्यसमा चाहिँ I am spending more time अहिले मेरो चाहिँ ए अब बल्ल इन्ट्रोडक्सन आयो कि अरूले बोल्यो I am Janisa Moktan and I am a lot of things and I'm also very busy <laughs> because I'm primarily a mom right now, so busy with two kids, and I do a lot of freelance stuff. Uh, so the businessman चाहिँ बिजी छैन अरे म चाहिँ घर बसी बसी पुरै बिजी छु है त्यही हो मेरो introduction I so nowadays people ask me होइन के हो तिम्रो introduction I don't know I don't know what I am in more I am Jenisa Moktan त्यति भयो थ्याङ्क्स ब्रो सो यसमा चाहिँ हामी this so is divide into three segment first सेगमेन्टमा चाहिँ इज जस्ट क्युएनए तर हामीले चाहिँ सोध्दैन तपाईँहरूलाई question the question is return तपाईँहरूको अगाडि त्यो टेबलमा छ वान क्वेसन वान पेपरमा छ सो एकजना पिक गर्नुहुन्छ अनि एकअर्कालाई नै सोध्नुहुन्छ सो ओके सो मैले क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ to answer the same answer okay okay it's very like bonding खालको क्वेसन्सहरू अलिक इमोसनल अलिक नजिक राख्नु पनि के रहेछ बन्ड गर्दा सो सिद्धिएपछि हामी नजिक पुग्छ होला नि त बिस्तारै एन्सर <laughs> एन्सर गर्दा गर्दा you want start you want me to start ल तिमी स्टार्ट गर्न होला okay question number 1 Dikesh why is ल ल why do you love me ह why do you love me I love it. यस्तो गाह्रो क्वेसन अब त तिमीले आन्सर दिनै पर्यो म म यस्तो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छु दिएशलाई तर उसले कहिले उसले के भन्छ खै खै के भन्छन् बिकज यसै एभ्रिथिङ यस्तो टाइप क्या एकदम generic the common bro do this I think because of who you are and your personality overall is very अब भन्नु न पर्सनालिटी पर्सनालिटी इज एट्र्याक्टिभ होइन अनि अब हँसाइरह हुन्छ रमाइलो गर्दा हुन्छ सो अनि प्लस अब अब अहिले त we're already married and have kids so overall like फ्यामिलीलाई पनि सबै हेरेर राख्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि त्यही नै मेरो अनुहार ए लङ आन्सर दियो भनेको छ अहिले तिमी भन्दै गरेर फेरि अरू आएन फेरि थपौँला नि पछि अन्डरस्ट्यान्डिङ <laughs> अनि अरू के अरे अनि अनि त्यति त मलाई एकदम बुझ्ने ओके ल me I I I because because like like said in over the place even like emotions wise अनि तिमी चाहिँ एकदम मेरो के भन्छ त्यसलाई सेन्टर अफ ग्राभिटी टाइप्स के बुझ्यौ you keep pulling me back like if I am if I close down too much you sort of push me <coughs> if I go too far you sort of pull me हुँदैन त्यो एक किसिमको centre of gravity like that you are त्यति हो no, also because of everything, uh, because you're so so handsome, Digesh, <laughs> and and and when I met you, I was such a Bollywood fan, अनि मलाई डिकेस मल्होत्रा भन्दा क्या एकदम त्यो बलिउडको राज टाइपको जस्तो लाग्थ्यो क्या इन्डस्ट्रिजको मालिक त्यस्तो एकदम अमेरिकामा क्या पढ्दा टाइपको चाहिँ एकदम no and because you very sweet you very loyal you not too difficult to sort of get long ways होइन सजिलो यु भेरी इजी अनि you take care of me of the kids of the family of your friends You're a nice guy. Annie? <laughs> you're sweet. You're educated. You you have very them strong moral values. You're disciplined. Okay, just did this thing. I think that's why I love you. And also your personality is also very nice. And like most people think, you're rich. <laughs> that's why, bro. That's why. That's my answer. Thanks. <laughs> So उसले भनेकै पार्टमा आई थिङ्क एउटा मेरो पनि सिमिलर पार्ट चाहिँ because our personalities are slightly different अब मेरो केसमा म bit introvert I don't talk a lot अनि सो ओभरअल भनौँ न मेरो लाइफमा त्यो एक्साइटमेन्ट चाहिँ अब कन्टिन्युसली एभ्री डे नयाँ एक्साइटमेन्ट जे कुरा पनि एकदम <laughs> भनौँ न धेरै कुरा बुट्टा थपेर भनिरहेको हुन्छ उ गर्दा हुन्छ सो त्यो एउटा जहिले पनि लाइफलाई एक्साइटिङ बनाइरहन्छ एन्टरटेनिङ एन्टरटेनिङ एक्साइटिङ या अनि and because he has a relatively मेरो कम्पेरिजनमा boring personality so I think तिमीलाई मेरो कम्पेरिजनमा भने like slightly less for lack of a better word तिमीलाई इन्टरटेन गर्नु पनि सजिलै छ भने so I feel good about that अब नेक्स्ट नेक्स्ट लङ इन सबै काटिदिन्छ होला बेसी लङ भयो भने <laughs> Now, what's the biggest challenge you have faced in our relationship? Ooh, the biggest challenge um, I faced very early on in our relationship was the distance, long distance. I think because Malay itam boli rakhnu parne, bechi rakhnu parne, tatter gar rakhnu parne, yese sa kotai rakhnu parne, as in kotai rakhnu like, isto, dekhon wali tara bhai. So, so I think the distance was quite difficult because, unsa మంచి so I think they I think is to otherwise challenge, nothing else as felt challenging with you per se. Our personal lives are different kinds of outwardly challenges the boyola. or I've always felt very supported by you. So our relationship ko challenge one that I would say long distance. Same. Same. <laughs> Biggest च्यालेन्जै भन्नुपर्दाखेरि त आई थिङ्क त्यो मेरो साइडबाट पनि <coughs> हाम्रो अर्ली रिलेसनसिप टाइममै होला ऊ एकदम धेरै रिसाउँथ्यो लाइक एकदम वाइल्ड रिसाउने एकदम बेसी रिसाउने एकचोटि हाम्रो वान इन्स्टेन्समा चाहिँ हाम्रो त्यो पुतल सडकमा अफिस गइरहेको थिएँ के भइरहेको थियो रिसाएर गाडीबाट ओर्लेर निस्केर गयो अनि त्यतिखेर त ओहो यो केटी त कस्तो यो त अति वाइल्ड भयो यो त म ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ टाइपको हुन्छ नि त्यो त्यो त्यो टाइपको रिसाउने टाइपको हुन्थ्यो म चाहिँ अहो यो चाहिँ उडिसायो कि मलाई चाहिँ एकदमै थियो अहो यो त एकदम डेन्जरस रिसाउँछ गाह्रो हुन्छ टाइपको भइरहेको थियो तर पछि त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो अहिले त त्यस्तो रिसाउँदैन सो अहिले त ठिक छ so that challenge has overall Putal Sadak incident because we were fighting अनि फाइट गर्नु बित्तिकै तिमीलाई एकदम सटडाउन हुन्छ नि सो युआर नट टकिङ गाडी गुडाइरहेको थियो म बोलिरहेको थिएँ तिमी गरिरहेको थिएँ नबोल्ने मान्छेसँग के बसिराख्नु बोल्ने पनि होइन म एक्लै बसिराखोस् भनेर ठ्याक्क ट्राफिकमा चाहिँ म उत्रेर गएको थिएँ and then then you call me later after I think maybe I don't fifteen minutes म चाहिँ कुदिरहेको थिएँ कफी सपमा कहिले फोन गर्छ मलाई दिनुहुन्छ उत्रेर त गयो गाडी छैन अब जानुको लागि होइन यस्तो थर्काएर दिएछ मलाई फर्स्ट एन्ड लास्ट टाइम मैले तिमीलाई कल गरेँ नेक्स्ट टाइम गाडीबाट उत्रेर भने ती छोडेर गइदिन्छु म आउँदिनँ फिर्ता लिनु आयो फिर्ता फर्स्ट एन्ड लास्ट टाइम यहाँ अनि म तर्सेर अनि त्यहाँबाट रिसर्च छोडेँ क्या कस्तो डराएँ म त अनि बा भनेर छोडिदिन्छ मलाई छोडिदिएँ रिसर्ट केटा छोड्नु भन्दा रिसर्टै छोड्नु ल ए मेटन मेटन पर्ला सबै फर्स्ट तिमीलाई सोध्नु पाउँछ okay what makes you want to marry me कस्तो <laughs> गाह्रो एकदम डिप डिप क्वेसनहरू जुन म कहिले एन्सरै नगर्ने <laughs> अब आई थिङ्क इट्स गर लट टु डु विथ त्यो अब नेचुरल प्रोसेस नै हो होइन कोही मान्छेसँग एउटा एउटा सर्टन एजमा आइसकेपछि अब कोही केटी मनपर्छ र उसँग एउटा लभ परेर एउटा सर्टन एजसम्म रिलेसनसिप गइसकेपछि अटोमेटिकली अब म्यारिजतिर नै कन्भर्सेसन त्यहीँतिर नै जान थालिहाल्छ त्यसपछि अब फ्यामिलीले पनि सोध्न थालिहाल्छ सो आई थिङ्क त्यही कारणले नै गरेर नै बिहा हुन्छ भनौँ न तर अब किन लभ पऱ्यो भने त अघि नै भनिहाल्यो कि अब भनौँ न वाइ हर भन्दाखेरि त अब त्यही because of personality and everything so त्यसले गरेर नै मन परेको र मन परिसकेपछि त्यही अब सबभन्दा ठुलो डिसिजन भनेको नै अब is see the one long term भनेर आई थिङ्क केटीले पनि सोध्छ होला केटाले पनि सोध्छ म जुन सोचेको थिएँ अनि यस भनेर होइन फ्यामिलीमा अलिअलि के भएको थियो सो फ्यामिलीलाई पनि यस चिज द वान टाइपकोबाट त हाम्रो त्यसरी नै छाउ के अरे That's how I wanted to marry you. I think my answer would be in your answer, nay. Because you're the kind of guy who would think like that. Not everyone will think just because I'm dating her, but I think the natural process is that I have to look into this seriously. So from day one, you were in it like you are not like, eh, म पटाउँछु यो त मिस नेपाल हो गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु यस्तो टाइपको त्यो मेन्टालिटी नै थिएन नि त you were always like does she fit into my life like does she bring positivity happiness can i make her happy so त्यो एङ्गल थियो नि त जहिले पनि सो त्यो तिम्रो पर्सनालिटी भएको भएर चाहिँ I think I wanted marry I I always knew कि marriage with you would be very easy धेरै सोच्नु पर्दैन ए नो न चिजहरू गरिरहनु पर्दैन यो कहाँ गयो यसले यस्तो गऱ्यो होला कोसँग जिस्किरह होला के भइरह होला त्यो इन्सिक्योरिटी मलाई कहिले पनि थिएन and because you're such a nice guy I always felt like कि this is the kind of father I want for my children no like growing up अब लभ त जस्तो जस्तोले पनि गरिहाल्छ नि होइन तर एउटा त्यो आइडियल एक्जाम्पलरी फिगर चाहिँ I think children have to have र मेरो like kids were very important to me and I could see my kids sort of being able to look up to you. I could see myself being able to sort of respect, look up to you. They were, I wanted to marry you. <laughs> <laughs> So, what advice do you wish you had received before getting married? I don't know. I think like like in terms of before getting married what I thought about marriage and what it turned out to be टाइपको एङ्गलमा चाहिँ आई थिङ्क मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ the kind of advices that come around you are like more typical in the sense that let's say बुढा खुसी राख्नु पर्ला या सासु लाई केही गर्नु पर्ला या त सासूहरू के चिज गर्छ बुहारी हुनु गाह्रो हुन्छ यस्तो टाइपको सो मेरो लागि चाहिँ in fact it was the opposite त्यस्तो केही पनि भएन it was very seamless not just easy getting married to you, Digesh, but also getting married to, to his family, होइन त सो त्यही भएको भएर I would have hoped maybe people had a more positive sort of picture to give about marriage rather than त्यो एक किसिम हुन्छ नि like marriage feels more like a bandhan than मेरो लागि चाहिँ it was sort of very easy beautiful transaction to get into and त्यसले मलाई पनि in a lot of ways like very calm and very like हुन्छ नि ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्टमा sajilo banai des laksa. So I think I wish people said those things about marriage more than just like the difficult parts. Hmm. Mili answer? Koi. I wish people spoke, even today, I wish people spoke more positively <coughs> about marriage and looked at, you know, two families coming together as such a nice thing rather than, oh my god, it might be so daunting, esto hola, usto hola, no mila, kisi hola, esto garo hola. And I think, deo, love. That's the best answer I can give on this topic. Do you mean one? मेरा मेरो साइडबाट चाहिँ I think the best advice मैले पाएको हुने उसमा चाहिँ I think a lot of married men already know this but women are very complicated होइन सो अनि it's not very difficult to please them so जे सोधे पनि यस भन्ने किचकिच धेरै नगर्ने होइन स्पेसली जस्तो अब कस्तो देखेको छु भनेर सोध्यो भने जहिले राम्रो देखेको छु भन्ने <laughs> त्यो एउटा गऱ्यो भने चाहिँ I think you can avoid a lot of arguments त्यही हो कस्तो देखेछ हेर तिमी जस्तै वाट इज तिमी जस्तै यो भनेको राम्रो हो कि नराम्रो कन्फ्युज तिमी जस्तो छौ नि ठ्याक्क त्यस्तै दे <laughs> त्यही भएर सबै कुरा यस भन्छौ तिमीले सोधौँ म ल त्यो नराम्रो देख्दै देख्दैन हो यस्तो यस्तो एडभाइस एडभाइस दिने हो खुसी बुढी ल My turn. Good advice. What's one difference between us that you love? Like, how are you different? How am I different? And the difference that you love. अब त्यही नै होला जुन अघि नै आई थिङ्क अलिअलि त वी टच्ड अपन अब युआर न एक्स्ट्रोभर्ट आम इन्ट्रोभर्ट सो त्यसले गरेर पनि जुन अब भनौँ न इफ हामी दुईजना इन्ट्रोभर्ट भइदिएको भए सायद अब हाम्रो रुमभित्र कस्तो हुन्थ्यो भन्ने खालेको हुन्छ नि दुईजना चुप लाएर बसिसक्ने दुईजना चुप लाएर टिभी हेरेर आएको हुन्छ नि त्यो अलिकति एटमोस्फियर हुन्थ्यो र तर अहिले म टिभी हेर्दा हुँदा तिमी बोलिरहेको हुन्छ के के कन्भर्सेसनहरू गर्दा हुन्छ त्यसपछि भनौँ न इट्स एक्साइटिङ हुन्छ अलिकति ओभरअल <laughs> <laughs> म कहिले कहाँ अब त्यो म्युजिक हमिङ गर्नु थाले तिमी नाच चालिरहेको हुन्छ त्यो बिटमा <laughs> you you don't have to talk, so that's good. I get to listen. You get to listen, and you like to listen. I like to talk. I think that's mere a perfect balance. Mm, uh, opinions, ideas, stories. Unsani. So much and then he doesn't come back with too much, so that means there is no space for agreements or disagreements or nothing. Nahi. So I think that's uh, that's also a good thing. Hmm? like uh, outwardly mate we are very different like inside i think we're pretty much the same like in terms of like values and families and what we want wish is the foodies is to the tei nai ho hamro main difference nai winter look laira chu tim summer summer luga laira chu tim khogira bhayera ni ma hot tim cold ma aya chan la la next कति धेरै छ यो टेन्सन भइसक्यो जस्तो How ca- <laughs> how can we continue to show affection and appreciation for each other as we age? <laughs> <laughs> ए मेरो आन्सर पो त है म त ए ल भन भनेर answer so how can we continue to So affection I think every relationship goes to different phases different stages and actually love परेर हुँदैन होइन so at different intervals you have to keep falling in love with the person who is changing who is growing who is evolving and अब हाम्रो केसमा we have kids so sometimes priorities change so the way to so I think affection is to support each other in that phase. Like sometimes you might be busier than usual. I should be able to support you in that. Sometimes I might be, you know, busier and priorities might change, and you should be able to support me in my different roles. Let's say. you know, like right now I'm a <laughs> mom, so you have to be able to support me by supporting the children. Like you might have something else like तिम्रो चाहिँ के हो मैले चाहिँ केमा सपोर्ट गर्नु थाहा भएन मलाई चाहिँ गर सो आई थिङ्क त्यही इभल्भ भइरहेको ग्रो भइरहेको सिचुएसन स्टेजमा चाहिँ त्यो मान्छे सँगसँगै either you grow you evolve or you accept and you support that person as they go along and continuously asking for पहिला त तिमी यस्तो थियौ पहिला त तिमीले यस्तो गर्थ्यौ भनेर त्यो कन्सटेन्ट कम्पेरिजन भयो भने चाहिँ you don't give each other space to grow and become better and what यो relationship could be even better than of course ten years ago अन्त एउटा कुरा चाहिँ अड्केर उहिलेकै कुरा गरिराख्यो भने चाहिँ you want grow as a couple so that's my thing same to same यसमा अब एकदम धेरै कम्प्लिट डिफ्रेन्ट त एन्सर मेरो पनि हुँदैन होला बिकज अब बिहाभन्दा अगाडि र बिहाको टाइम र अहिलेको टाइममा पनि धेरै ग्याप भइसक्यो त्यसमा एकअर्कालाई बुझ्ने भनौँ न जति पहिला चिन्थेँ अहिले त्योभन्दा धेरै नै मैले चिन्छु उसलाई सो त्यसले गरेर अब जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ एज अ कपाल त्यो अब पहिलाभन्दा आम स्योर अहिले धेरै ग्रो भइसकेको छ र त्यही नै अझै ग्रो गर्दै जानुपर्छ एज सर्कमस्टेन्सेस चान्सहरू चेन्ज हुन्छ होइन फ्यामिलीभित्र पनि अब त्यही तिमीले भने जस्तै त्यो बच्चाहरू अब ठुलो हुँदै जान्छ सो उनीहरूको डिमान्ड्स वन्सहरू चेन्ज हुन्छ त्यसले गरेर हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सो त्यो कुराहरू बुझ्दै जानु पऱ्यो अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरू पनि अझै ठुलो ओल्डर हुँदै जान्छ सो उनीहरूको डिमान्ड्सहरू निड्सहरू चेन्ज हुनसक्छ सो त्यसमा पनि हामीले एड्याप्ट हुन सक्नु पऱ्यो सो ओभरअल हाम्रो अब भनौँ न यो जुन फ्यामिली सर्कलमा सबैजनासँग अब मिलेर सबैजनाको निड्स वन्ट्सहरू मिलाएर ब्यालेन्स गरेर एकअर्काको निड्सहरू बुझेर गयो भने आई थिङ्क राम्रो हुन्छ तिमी चाहिँ अलिक बढ्ता अन्डरस्ट्यान्डिङ छौ कि किन भन्नु त आजकल त मैले कथा भन्नु थाल्छु आधा भन्दा एन्डिङ भनिदिइरहेको छ क्या मेरो स्टोरी अनि मिलाइदिन्छ क्या मैले के भन्नु लाएँ भन्ने कुरा मेरो स्टोरी बिल्डअपबाट आजकल बुझ्नु थालिसकेँ कि अनि जहिले एन्डिङ गेस गर्छु एन्डिङ गेस गर्छु guess don't let me finish my story अलिक बता अन्डरस्ट्यान्डिङ भएछ <laughs> ब्रो भने कसलाई टाइसुलाई भने कसलाई तिमी हो नि यार मेरो ब्रो टाइसु पनि ब्रो बुढा पनि ब्रो अनि छोरा पनि ब्रो छोरी पनि ब्रो अन्त छोरीले पनि मलाई ब्रो भन्छ बुढाले पनि मलाई bro what are you most grateful for in your partner every क्वेसनको आन्सर स्टार्ट विथ लाफिङ क्या पहिला पहिला चाहिँ हाँसौँ अनि पछि चाहिँ सिरियस आन्सर दिने ल सिरियस सिरियस क्वेसनहरू यहाँ अहिले गोलमाल गऱ्यो नि घरमा गाह्रो हुन्छ grateful for in partner business पार्टनरको आन्सर दिइरहे क्या I think the biggest would be त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा ट्रस्ट र रेस्पेक्ट जुन उसले गर्छ मलाई त्यो I think is something that not a lot of husband have होइन एउटा बिहा भइसकेपछि केटी मान्छेहरूले भन्नु न केटाहरूलाई मोर अब बाहिर जान नदिने त्यस्तो कुराहरूमा एकदम बेसी कन्ट्रोलिङ हुन्छ धेरैजनाको मैले देखेको छु तर मेरो केसमा चाहिँ अब त्यो ट्रस्ट गर्छ र मलाई जान दिइरह हुन्छ म पनि अब त्यो ट्रस्टलाई मिसयुज गर्न गर्दिनँ कहिले पनि अब साथीहरू भेट्ने ड्रिङ्क गर्ने उ गर्ने बस्ने त्यतिमै सीमित हुन्छ अब इट माइट अब ढिलो हुनसक्छ राति होइन तर स्टिल घरमा आउने नै हो सो त्यो एउटा चाहिँ understanding I think is something that is very nice of you to do that so you're grateful And I'm <laughs> to very grateful that you get to party. <laughs> so, yeah, I'm so grateful I get to party <laughs> because you're so understanding and trusting. Without without calling me multiple times I think, like you said, of course, because because you've made it very easy. I have, I don't have any sort of insecurities also in that department. त्यस्तो मलाई केही पनि छँदैन छैन सो त्यही भएर हो होइन सो पार्ट तिम्रो ह्यान्ड पनि छ त्यसमा ल त्यसमा ओभर चाहिँ पार्ट आई थिङ्क बच्चाहरूलाई उसले चाहिँ फुल्ली नै हेर्छ जस्तो मैले त almost फिजिकल्ली नै गर्नुपर्ने पार्टहरू मैले त्यति धेरै गरेको छैन होइन तर त्यसमा उसले पनि त्यो कुरा मबाट डिमान्ड गरेको छैन कि तिमीले गर्नै पर्छ भनेर सो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भइदिएको भएर पनि आम भेरी ग्रेटफुल बिकज त्यसमा किचकिचै भएन नि त हाम्रो उसले तिमीले यो गर्नुपर्छ यो भनेर म डिमान्ड टाइम रेगुलरली गरिरहेको भए सायद हाम्रो त्यसमा आर्ग्युमेन्ट हुन सक्थ्यो नहुन पनि सक्थ्यो होला तर एटलिस्ट त्यो कुरा फुल्ली नै उसले ह्यान्डल गरिरहेको भएर पनि I'm very grateful Good, good, very good. I am grateful because timro ummaathe, like I think you bring a very sort of um, stability in my life. Like I don't have to think too much. You're going to, like like you say, Banam, even you going out, not a problem for me because I have that. You give me that security. And bats aarko kes maapani, tim le karnu parne kamar, tim sadde gorsau, you don't lag behind. right like that say anything हामी घुम्न जाँदा सबै मैले अरेन्ज गरिदिइसकेको हुन्छु whatever so all planning that's अब लेट्स से के अरे स्कुलको फिस तिर्नुपर्ने whatever so you not late by that you know I don't have to keep following up like I can just do that if I see we need to buy because we need diapers we need wipes it's always gonna be that like उसको पार्ट अफ रेस्पोन्सिबिलिटिजमा चाहिँ ऊ कहिले पनि चुक्दैन so that I can fulfil my responsibilities with is So that's what am grateful for that you bring sort of stability and you don't एक किसिमको पिसफुल माइन्ड छ I don't have to think too much about you know मैले यो म मैले गर्नु सक्ने भन्दा धेरै मैले सोच्नु पर्दैन so I am grateful for that मिल्यो कि मिलेन आई डोन्ट नो कसरी भने मैले a only ten what does your partner do to express love? Express love what do you do what do you do to express love to me Dikesh, how ex how does Dikesh express his love? I guess <laughs> if we are called to interview, <laughs> interview मा express गर्छ ल उम्, त्यस्तो भोकली भोकली यस्तो एक्सप्रेस गर्ने टाइपको मान्छे त छैन तर जस्ट द्याट उसले नै मलाई भनौँ न द अदर पार्ट मैले उसलाई किचिज नगर्ने जस्तो उसले पनि मलाई खासै केही कुरामा पनि त्यस्तो किचिज गर्ने यस्तो टाइपको छैन which means that you know he is happy and his जहिले खुसी भइराख्ने है मिलेन त्यो त एकछिनै सबैजनासँग हुन्छ नि त तिमी सबैजनासँग खुसी हुन्छौ street <laughs> heart break I I thought मसँग मात्रै खुसी तिमी हेलो मान्छे like okay how do you express love do तिमी गर्दै त गर्दैन ए मलाई थाहा छ ल I know how to express is love roses are red violets are violets are blue it's your birthday today happy birthday to you That's how e, <laughs> the <laughs> love होइन होला दिललाई जे लाग्छ त्यही भन्ने त मेरो ह्याप्पी बर्थडे कहिले हो भन्नु त मेरो ह्याप्पी बर्थडे कहिले ह्याप्पी बर्थडे भन मे कहिले मे कति 27 धन्न मिलाएछ I was going to you also expresses by सानोतिनो एफर्ट्स यस्तै नै I guess okay I know how you express love by feeding me food के खाने that's an expression of love right के खाने खाँदा नै यहाँ खाँदा नै यो गर्ने मलाई पनि खान मन लाग्छ तिमीलाई पनि खानु मन लाग्छ so I think our expression of love is oh my god मलाई आएन रोजेज आर रेडै ठिक थियो ल तिमी भन त how do I express my love तिमीले खोइ के गर्छौ हामी साइकिक कनेक्सन छ जस्तो बोलेर त केही त्यस्तै खोइ उसले पनि त्यस्तो एकदम एक्सप्रेस चाहिँ एकदम गर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन म पनि त्यस्तो एक्सप्रेसिभ त छुइनँ त्यो कसरी एक्सप्रेस गर्छ भन्ने म चाहिँ लामो क्याप्सन लेख्छु तिमी चाहिँ आई थिङ्क एक्सप्रेस चाहिँ गर्ने त त्यही त होला अब सोसियल मिडियामा अब पोस्टहरू उसले लामो लामो क्याप्सन यस्तो म त्यही अब जुन जुन क्वेसन सोधे जस्तै कसरी म ग्रेटफुल यताउता सबै त्यस्तो कुराहरू लेखेर उसले हाल्छ अनि पब्लिकले not even express with words त आई थिङ्क त्यही मात्रै होला होइन otherwise just with actions. Actions will get action. That we don't express now. Hmm. Psychic mm. connection. Psychic. Psychic connection. I know you love me. You know I love ya. Tu mil mila de git. No. you need to express more. How can we make sure to celebrate and cherish each other even when we're busy with parenting duties? ए अघि पनि मैले आन्सर दिँदा छिटो छिटो पेपर छिटो छिटो पेपर छिटेर पढ्दै what is the question I think communication नै हो most importantly to keep talking to each other whether is हाउडे हाउडेको कुरा मात्रै भए पनि and spend time with each other whether it's part of like we don't we don't have to have like some romantic dates but we do have to spend time whether it's with family whether it's with friends whether it's with our kids You know so spending time with each other being up to date with each other's lives and and i don't know watching netflix together we're hmm. basically spending time together so parenting duties त छ नै and we involve the kids also हामीसँगै पनि so sometimes Dikesh might be working from home is around but बाबु मसँगै छ भने will be around talking something like that so त्यस्तै त्यस्तै नै हो मेन अब त्यही बिहा भएर बच्चा भइसकेपछि आई थिङ्क सबभन्दा मोस्टली मम्सहरू त they have to be involve होइन विथ द किड्स अनि कहिलेका अब इन्भल्भ बेसी हुँदाखेरि टाइम एकअर्कालाई बुढाबुढीलाई टाइम नदिएको या अब कम्युनिकेसनहरूमा ग्याप भएको त्यो हुनसक्नेहरू चाहिँ इस्युजहरू हुनसक्छ सो त्यो कुरा अभोइड गर्ने भनेको नै त्यही अब रेगुलरली अब टाइम दिने र कम्युनिकेट रेगुलरली गरिराख्यो भने किनकि अब डिफ्रेन्ट दिमागमा कति कुराहरू आइरहेको हुनसक्छ सो आफ्नो भनौँ न आफ्नो मेन्टली एउटा डिफ्रेन्ट लाइफमा हुनसक्छ डिफ्रेन्ट इमोसन्सहरू भइरहेको हुनसक्छ सो रेगुलर आफ्नो हस्बेन्ड वाइफमा त्यो कम्युनिकेसन भइराख्यो एकअर्कासँग टाइम स्पेन्ड गरिराख्यो उसले भने जस्तो अब कहिलेकाहीँ मेबी बाहिर जस्ट एउटा जेस्चर एज अ जेस्चर मात्रै भए पनि या अब खानालाई या भनौँ न जे पनि गर्नलाई बाहिर गइराख्यो मुभीहरू गइरहने सो त्यो रेगुलर एक्टिभिटी भइराख्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो ओभरअल राम्रै हुन्छ त्यो त्यो प्यारेन्ट्स भयो या बच्चाहरूले गरेर गर्न नमिल्ने कुराहरू होइन तर कहिलेकाहीँ मेबी एफर्ट लगाएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ बेसी बिजी भइरहनसक्छ हुनसक्छ सो कन्सियसली नै एफर्ट लगाउनु पर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अब कन्सियसली एफर्ट नलगाउँदाखेरि पनि त्यो हुन्छ त्यही फाइनल क्वेसनदेखि आर रेडी दिगेश खोज्ने रहेछ डिस्क्राइब प्यार दोस्ती है जो लड़की मेरी दोस्त नहीं बन सकती भनेर कुछ कुछ होता है डायलॉग कसरी डिस्क्राइब गर्ने हामी जस्तै अक्वर्ड हुन्छ सबै कपाल्सहरू यस्तो फन्टुस फर्स्ट हामी first okay love. Oh, describe love. Just say describe any other love. I think love, I think, is a combination of feelings. Literal. Dictionary. Literal. I want this description. Didn't like it. Okay, okay. I won't disturb this. बिर्स्यो अब केही थिएन केही थिएन बल्ल तल्ल अलिअलि मिलाउँदै थिएँ त्यो पनि बोलेर बिगार्थ्यो औषी थियो तिम्रो बालि आई थिङ्क मेरोलाई चाहिँ लभ इज के fulfillment होइन fulfilment in the sense that I feel I feel fulfilled emotionally I feel fulfilled mentally i feel fulfilled even physically whatever everything is mm, is part of <laughs> love होला होइन so when you have love in your life you don't uh, have space for mm, के भन्ने इन्सिक्योरिटीमै गइरहेको रहेछ मेरो दिमाग आज किन हो होइन बट नो त्यो एम्टी खालेको स्पेसेस नै नहुने कि हाँसिरह न यस्तो मिलाउनु ट्राई गर्नु अनि अनि ल त्यो योभन्दा त प्यार दोस्ती होइन ठिक थियो लभ लभ लभ त्यति नै हो यार त okay I describe love I know how to describe love ल गाना गाउनु लागि होइन ल भन्नु इज दिकेश थ्याङ्क्स डिस्क्राइब मलाई म ल भन तिमी सक्यो यति ल के अझै थप्नु लाग्थ्यो तिमीले थिएन ल त्यति नै <laughs> Sorry guys, if you guys <laughs> wanted a better <laughs> description of love. Love is a lovely it. feeling. love is a lovely feeling. yeah, love. So basically, love cannot be described, Risa, because I feel so much love. I have so much love. I give so much love, but I can't describe it. Yeah. So love cannot be described. It can only be felt. Done. आयामा अब यो डिपबाट अलिक माथि आउनुला we are better at superficial stuff जस्तो छ okay so before we start the second segment तपाईँहरूको अगाडि सिङ्गापुर बेभरेजेसको ड्रिङ्क छ do you want try it and tell us कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई it's one is kiwi one is strawberry ठिक्क तिमीहरूले स्ट्रबेरी उठाइदियो दिगेशलाई स्ट्रबेरी मनपर्छ आई तिमीलाई थाहा थियो थाहा थिएन आई त्यो त्यो टाइसलाई थाहा थियो I keep saying refresher break त गर मिठो छ मलाई त गुलियो एभ्रिथिङै मिठो लाग्छ तिम्रो पनि चाकु खायो भने उसले स्ट्रबेरी नै खाने हो मलाई एकदम फनी लाग्छ देशले स्ट्रबेरी खाएको किन किन बट त्यहाँ यत्रो डड्डु मान्छे होइन यत्रो हामी पहिला भेट्दाखेरि फर्स्ट फर्स्टमा डेटहरू जाँदाखेरि अब दिउँसो लन्चहरू खान जान्छ नि त कतै स्ट्रबेरी मिल्कसेक मगाउने क्या मान्छे चाहिँ यहाँ धेरै दाडी झुङ्गा पुरा राखेर स्ट्रबेरी मिल्कसेक खाएर मलाई यस्तो फनी लाग्थ्यो carry on segment yes, so I'm going to second. one. Just kind of. Okay, uh, second segment is yes and no. Um, my other question is yes or yes, no or no, but why yes or why no? Uh, like Sano, uh, doesn't have to be a uh, shorter version. So yes, no, yes, no. Okay, are you guys ready? Yeah. Yes. And we did the same thing. Wow. Wow, bro. Psychic. Psychic. <laughs> <laughs> this is love. <laughs> This is love. This is love. love. Okay, first question. Do you want more children? so fast. Why पनि भन्नुपर्छ अलिकति if you want not necessary अब पर्सनली मलाई मात्रै सोध्ने हो भने त मेरो त यसै हो because I I like lots of children I feel like they will always have each other you know and I like big families भनेर हो मलाई त बचार मनपर्छ आई डोन्ट माइन्ड त्यस्तो साह्रो गाह्रो लाग्दैन मलाई so I would say yes personally but ya but I'm actually अब I know I won't have because he कति छिटो उसले गऱ्यो नि त त्यही भएर होइन बट या तिम्रो भन वाइ नो मेरो त अब त्यस्तो एकदम हार्ड एन्ड फास्ट रुल त अभियसली छैन तर पहिलेदेखि नै अब दुइटा किड्स भनेर ठ्याक्क दिमागमा थियो ठ्याक्क अब छोरी भयो छोरा भयो छोराछोरी ठ्याक्क भयो so I feel like that's the perfect balance more will always come with pros and cons. So two is perfect for me. Okay. For us. <laughs> for us. All right. For us. <laughs> Do you believe that opposites attract in a relationship? Nothing. I Yeah. Yeah. I think to balance out each other, and sometimes it also works like um, you um, you have to not take over, but you have to step up in certain situations where your partner can't step up in that department, and in where, wherever you're failing, he can step up for you. So एकअर्कालाई support पनि हुन्छ अनि balance out पनि हुन्छ, and there's always, like you said, it's always um, exciting. <laughs> हो Oh. Is there something you would want to change in your partner? अस्ति मैले ठ्याक्कै सोचिरहेको थिएँ के चाहिँ भन्छु भनेर ठ्याक्कै बिर्सेँ म यस्तो भनिदिन्छु यसलाई त चेन्ज गर्नै पर्छ नेक्स्ट इन्टरभ्यूमा चाहिँ यस्तो भन्नु पर्ला एउटा के सोचेको थिएँ बिर्सेछु मेरो पनि छैन ए गरे गरेन हामीले अब नो भन्नु पऱ्यो अहिले याद आएन मलाई तर नेक्स्ट इन्टरभ्यू भन्छु सोचिरहेको थिएँ Not literally change but maybe some kind of complain or something के भने मैले तिमीलाई भनेको थिएँ के मलाई याद छैन बिर्सेँ मैले नेक्स्टमा यस्तो भन्छु भनेर त्यस्तोहरू याद गऱ्यो भने त आफू चेन्ज हुनुपर्छ होइन बरु बिर्सेकै सजिलो ल न Have you been worried about your partner's friends of the opposite gender? Hmm. <laughs> म I explain myself what did you say yes no no okay न मलाई चाहिँ I'm not worried about in terms of like him flirting अरू त्यस्तो त्यस्तो के पनि छैन मलाई तर म नहुने बेलामा if you start talking to a girl मलाई खसखसै लाग्छ क्या like a girl that I don't know होइन hmm. हिजो कि अस्ति भर्खर म म टाढाबाट हेर्छु होइन को यो केटी भनेर अनि म पुग्छु क्या त्यहाँ सो hmm. त्यो एङ्गलबाट चाहिँ वरिड नट लाइक त्यस्तो वरिड इफ hmm? मैले चिनेको मान्छे छैन भने चाहिँ हुलमा तिमीलाई खोज्न सजिलो रहेछ तिमीलाई खोज्नै परेन केटीसँग गफ गरे नि आफै आयो पहिला पहिला गिभ अवे भएछ नि त सो पहिला पहिला चाहिँ म लाइक हिसार I'm the extrovert is the introvert right so हामी भोजरमा जाँदा वी इन टुगेदर अनि दिगेस चाहिँ टक्क आएपछि फर्स्ट जो मान्छे भेट्छ नि त्यही मान्छेसँग गफ गरिरहेको हुन्छ म चाहिँ होल हल पुगिसकेको हुन्छु कहाँ कहाँ कतिचोटि त अब कहिले कहिले त अब मेरो मेरो टाइप म मेरो फ्रेन्ड्स बढी भएको टाइपको ठाउँमा पुग्यो भने उसले कम चिन्ने मान्छे होइन उसलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यो कहाँ गयो भनेर म चाहिँ कहाँ कहाँ पुगिरहेको हुन्थ्यो नि त अनि त्यही हो टाढाबाट कोही केटीसँग नचिन्ने केटीसँग गफेर देख्यो भने चाहिँ Have you ever pretended to be interested in your partner's hobby just to impress them? No. No. उसले मलाई भनिरहन्छ कहिले कहिले गेम खेल एकछिन ट्राई गर म सिकाउँछु तिमी खेल जति खेल्ने खेल के चिज गर्दिन खेल Have you ever had doubts about your compatibility with your partner? अब हेभ यु एभर भन्यो नि त अब यस हुन्छ होला बिगिनिङ अफ द त्यो हुन्छ नि इसी द वान भर्खर भर्खर लभ पर्दाखेरि त अब कति क्वेसन्सहरू आउँछ तर त्यो फेज पछि त अब चान्सै छैन ब्रो तिमीलाई म देख्नु बित्तिकै तिमीलाई थाहा थियो she's the one what you mean कहिले सोचे तिमीले इज द वान अघि मेरो टिप्स एडभाइस यस देख्नु बित्तिकै वा I found the love of my life this is the girl I'm marry that actually is true because होइन मलाई एक्चुली रिस रिस मलाई त्यो बोलेर मलाई एक्सप्रेस गर्नु मन लाग्दैन होइन एक त ऊ बोल्दा पनि बोल्दैन कामै छैन बोलेर सो ऊ कतै गइहाल्यो भने म मेसेज लेख्छु क्या यति लामो लामो मेसेज दियो मलाई लेख्नु सजिलो लाग्छ होइन म लेख्छु लेख्छु लेख्छु यस्तो यस्तो यस्तो यस्तो सब लेखेर पठाउँछु उसले के गर्छ <laughs> वाला इमोजी पठाउँदा ओके यस्तो म अनि फेरि लेख्छु लेख्छु सक्यो त्यही हो यस Do you feel that you and your partner have enough quality time together? Yeah because अहिले त is working from home also so देखिरह्यो भने पनि यु फिल लाइक कति भइसक्यो नभेटेको टाइपको कहिले हुन्छ होइन Do you think being in shape is important? Being in shape भन्दा नि हेल्दी हेल्दी एन्ड अब फिट भनौँ न so if you're fit at whatever भनौँ न सिक्सटी केजिज द्याट्स फाइन यो फ्युर feet at fifty kg that's fine so सेपै अब हेल्दी चाहिँ हुनु पऱ्यो सो त्यही अब for me doesn't matter if she's त्यही अब एट्टी नाइन्टी हन्ड्रेड भयो पनि if she's healthy fit whatever म चाहिँ किन हुनु नि हन्ड्रेड यति यस्तो यति एकदम फिट भएर बस्नुपर्छ टाइपको चाहिँ त्यस्तो भनौँ न यति यस्तो सेपमा यति एकदम दुब्लो मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यस्तो म कहिले पनि प्रेसर गरे पनि छैन म त जहिले पनि ठिक छ ठिक छ ठिक छ भन्छु ए यो टकिङ फर मी मेरो लागि चाहिँ यस तिमी एकदम सेपमा हुनुपर्छ I don't want to see you back like <laughs> Please, okay? Okay. like I said, I get healthy. But it's important because overall, our lifestyle is relatively healthier. So I think it's important to take care of yourself. Yeah. Hmm. I'm doing exercise ah. regularly. So. Do you believe that love can conquer all obstacles, including distance, time, and cultural differences? Yes, okay. I think only love say, cannot conquer anything because you know you hear of instances where people are oh, I love you so much like I could go to the extent of I don't know beating somebody else or you know throwing like some big tamasha in front of the market or something like that out of love even whatever whatever extreme cases so i don't think just love can conquer everything <coughs> love has to be coupled with a lot of um, communication with a lot more respect with a lot of um, के भने thought and not just being irrational about it लभले मात्रै त केही पनि कङ्कर गर्दैन to be more than love अब कति कुरा त तर लभकै एउटा एट्रिब्युट जस्तै त हो नि अब होइन त तर मान्छेले त लभ भनेर लभ भनेर अनि अनुहारै नहेरिकन लभ मात्र भनेर त भएन लभ भने त देखाउनु पनि पऱ्यो नि त कसरी लभ के लभ सबै सो त्यो एट्रिब्युट सबै oh, जोड्यो भने त लभ इज अफ नि त love, love hunu bitige automatically there's respect, love hunu bitige uh, automatically there's kindness, love hunu bitige automatically there's thoughtfulness. that's how I see it, yeah. But it's, yeah, but it's actually not true. Love can be mean, love can be controlling, love can be demeaning, love can be various things. but I love your definition of love. Thanks. Yeah, that's that. <laughs> Have you ever felt you were losing spark in your relationship? Using spark losing spark ए लुजिङ म त युजिङ भनेर यस गर्नु लागिरहेको थिएँ लुजिङ भन्यो भने त नो युजिङ स्पार्क चाहिँ कस्तो हुन्छ नि always doing something to our. Uh, like that. Do you believe that love is something that grows stronger over time? If you and your partner were competing against each other in a game show, would you let them win? No I mean let them मतलब आफू कम गरेर उसलाई जित उसले जितोस् भनेर त नो अब if is good at it he we are competing serious सोच्न will both give our best it's not like उसले जित्यो भने म दुखी हुने पनि होइन I be happy for him but it's not like मेरो आई थिङ्क दुईजनाले नै जित्ने ट्राई गर्छ आफ्नो बेस्ट दिइहाल्छ Do you think it's important to be completely honest with your partner about everything? <laughs> I knew you were going to say no. I mean, completely honest, as in, you have to be honest. There's no ऊ like that. तर 100% सबै कुरा उसले मलाई भन्नै पर्छ मैले उसलाई हन्ड्रेड यसमा यस्तो भयो जस्तो मेरो एङ्गल चाहिँ के हो भने अनेस्टीको एङ्गलबाट चाहिँ यस होइन you can not be lying to your partner होइन that's a big that's a big no अनि सो अनेस्टी चाहिँ हुनैपर्छ तर मेरो लजिक चाहिँ के हो भने सबै कुरा भन्न जरुरी चाहिँ छैन होइन जे भयो त्यसको मेबी सर्टन टेन पर्सेन्ट भन्दा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ हन्ड्रेड पर्सेन्टै भन्नुपर्छ कहिलेकाहीँ फिफ्टी पर्सेन्ट भने पनि हुन्छ सो त्यो चाहिँ आफूले डिसाइड पऱ्यो कतिको इन्फर्मेसन दिने भन्ने खालिको होइन तर झुटो बोल्नु चाहिँ हुँदैन so that's my logic ya same मैले पनि त्यही झुटो बोल्नु हुँदैन but not everything needs to okay this is the last one Do you think it's possible to have a favorite child? I'm not talking about me. I'm saying it is possible yeah. in, in, a, in a world <laughs> view scenario. So is it possible, Vanenda? Then yes. For me, no. No, no. I don't have a favorite child uh, so far. So far, I always thought, you eh, know, before Drave was born, that Dia would definitely be my favorite child. I would always tell him also, कसरी अर्को बच्चा आएर कसरी हुन्छ त्यो हुनै सक्दैन तिमी सेकेन्ड चाइल्ड हो मलाई थाहा छ तिमी you're less loved you know less sort of I don't know more neglect I don't know what I was thinking तर then the second one came along and it just goes all the way of the it's the same yeah but I know it's possible because my parents do मेरो साइडमा त त्यही हो त्यस्तो फेभरेट चाइल्ड त अब अब कहिले काहीँ कोहीसँग रिस उठ्दाखेरि अर्को त्यस त्यो टाइम एक्ज्याक्ट मोमेन्टको टाइममा मेबी डिफ्रेन्ट हुनसक्ला होइन तर इन जेनरल त त्यस्तो हुँदै हुँदैन दुईजनालाई नै एज अ प्यारेन्ट त दुईजनालाई नै इक्वली लभ गरिहाल्छ यही टपिकमा अस्ति नै सिमिलर हाम्रो साथीहरूसँग पनि डिस्कसन भइरहेको थियो त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्नु थियो भने पेरेन्ट्सहरूले तर लभ त इक्वली नै गर्छ तर जो तिम्रो चाइल्ड विकर अर जो चाइल्ड चाहिँ निडी छ त्योलाई चाहिँ प्यारेन्टले अझै बेसी हेर्छ होइन उसको अगाडि उसँग चाहिँ जहिले पनि भइरह हुने उसको माथि चाहिँ जहिले पनि एउटा एकदम सपोर्ट अलिक बेसी गर्ने सो त्यो चाहिँ हुन्छ भन्ने खालिको हाम्रो डिस्कसन थियो nothing to relate with me or like anybody but then that was our logic so दिगेश अकर्डिङ टु लजिक म त खतरा चाइल्ड इज किन माई ममको favourite is Tyson my favourite is Twinkle खतरा यो दुइटा विक भएन <laughs> विक भएर अगाडि दुईजना विक भएर सपोर्ट गरेर दुईजना तपाईँको र दिदीका दिगोमा पनि छ लाइक डु यु थिङ्क हाम्रोमा हाम्रो त्यस्तो फेभरेट त आई डोन्ट थिङ्क छ they parents are not like expressive in that sense expressive छैन इभन इफ <laughs> मुटुभित्र भित्र कतै यदि इभन इफ कतै छ भने I don't think they never say it मलाई छ जस्तो लाग्दैन तर अब म यो भन्नु त मन लाग्छ होला मलाई होइन म यो फेभरेट चाइल्ड <laughs> तर आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो okay last segment it's call most likely to so यसमा चाहिँ मैले भन्छु पोस्ट गरिदियो तिमीले क्याप्सन हालेर <laughs> यसरी पोइन्ट गर्नुपर्छ है त okay most likely to initiate a fight? Like with each other? Fighter. <laughs> most likely to mate. To plan a surprise date night. I don't know when the last one was, but I was definitely not me, so. <laughs> Oh. <laughs> yeah. To be the first one to apologize after an argument. Both. Sometimes you, sometimes me. Right? But most Depends. likely, to, Whoever's at fault. most likely to sleep on a date. Sleep on a date. Most likely टुमा त मै हुन्छु होला या बिकज हाम्रो हनीमुनमा म धेरै सुतेँ भनेर ए साथी अँ, ओहो सो वी वर ट्राभलिङ म यस्तो जेट लाग भयो म सुते सुते सुते सुते इज लाइक यहाँसम्म आएर चाहिँ कति सुतिरह तिमी भनेर मसँग ठुस्किरह्यो सो मी Most likely. <laughs> Most likely to call in sick at work just to travel. Most likely. Not just call in sick, either can leave the job also. <laughs> call in sick, you're fired, okay, bye. <laughs> most likely to ignore everyone else's phone calls. Not just phone calls. Ignore anything. <laughs> I can't ignore. <laughs> ignore anything. If someone's talking, I ignore. Yes. Most likely to eat everyone's food. everyone's food. Mm, अब मै हो म- खा- धेरै खाने एङ्गलबाट चाहिँ मैले सोच्दा तिमी हुन्छ होला but like every one's food चाहिँ me I don't think he'll go eating any one else's plate other than his own अँ, तिमी- सो Ah, so like I. तीन यार आरु plate बड़ा खाने मतलब खाने ना उल्टा खाने खाने ना कौन सा को plate बड़ा खाने ना so two angle बड़ा तो I'm saying like I could probably eat everyone's food he won't. he'll eat his and that ah. most likely to be the more sentimental one in the relationship most likely to forget an important anniversary or birthday उयो होला मोस्ट लाइकली टु भने त मेरो त क्यालेन्डरमा हुन्छ सबै सो म त झन् एक महिना अगाडिदेखि एनिभर्सरी आउनु लाग्छ बर्थडे आउनु लाग्छ एनिभर्सरी आउनु लाग्छ भनेर हुन्छु कसरी फर्केँ तर मोस्ट लाइकली टु हो नि त most likely to. <laughs> No, I won't. No, neither of us. Asi Zain Shadina, याद आएर के बिर्सिनु भयो अँ। काम anything work related most likely to forget if you say Forget. Forget is me I agree but like जस्तो एनिभर्सरी बर्थडे भन्यो भने चाहिँ बिकज अब त्यो त प्रि हुन्छ नि त आउनु लाग्छ आउनु लाग्छ आउनु लाग्छ so that I don't most likely to forget anything everything except birthday anniversary <laughs> <laughs> I forget a lot yes okay Most likely to sacrifice their own happiness for the sake of the relationship. आई डोन्ट नो कुन कन्टेक्समा सोच्ने नै आएन मलाई यो त जुन कन्टेक्समा own happiness for the sake of the relationship Most likely to be the more forgiving one. I think me. Yeah. He holds grudges much longer than I do. Most likely to forget where they parked the car. Forget anything, Manila. Forget yeah, forget everything <laughs> except birthday except the anniversary. anniversary. Most likely to give all the money to charity? Because I have less. <laughs> Dini all. Uh-huh. Last one. Most likely to rule the world. <laughs> I don't know. Yay! Thank you so much. So thank you. मजा आयो तपाईँहरूलाई कस्तो भयो? ए हाम्रो सोफा नजिक गएन नि त नि बिस्तारै यस्तो हुनु रमाइलो भयो Okay, so this show is supported by our ne- very lovely Nepali brands. Uh, this first one is from Arcane Threadwork. So they have hand stitched beautiful embroideries in canvases. So दुवैजना अनि you guys have to खै, guess show- spoon photo. Show me, show me, show me. I want to guess. Oh, I know. दियाको सेकेन्ड बर्थडे ए को हाइटको त्यहाँनिर उभिरहेको मैले रातो लुगा लगाइरहेको उमेशका मुख छैन अरे म त म चिन्छ आई क्यान रेकगनाइज मी चिन्न चिन्छ thank you thank you this is from Singapore beverages the taste of Nepal so तपाईँहरूले खानुभएको यो ड्रिङ्क पनि is from Singapore beverages thank you ए त्यो एउटा एउटा वाउ थ्याङ्क यू अँ दियाले एउटा दियालाई एउटा काइरुलाई रविले अहिले उसको र मेरो वाला तिमीहरूले नै दिएको वाला ड्याडी ड्याडी गरेर जहिले मागिरहन्छ त्यो ए oh you got me I got you you got me I got you खै कस्तो देखेँ रे मेरो मैले फोटो देखेँ वाउ वाउ आफूले आफूलाई मलाई हेरेर त वाउ भनेन हौ त फेरि wow This is from Tease Your Palate, good food, good people, good moments. Chicken wings. This is what I was asking, aren't you guys going to give us food Banana? No. But it's not food. It's not food. Oh, it might be like some sauce eggs, is my guess. What? T-shirt. Dude, I wanted food. I like their chicken wings. Food for like we have coupons. Ah. gift voucher date night. कहाँ हो yo? A A हो your palette. So we'll go very soon. Two course Burger meal for two. Wings. Wings yes. Burger date. No. Thank you. And the last one is for Zenisha D from Paint Lab, your favorite nails. मैले जेन्जेलमा त किन भने भन्न लाएको थिएँ तर ठिक छ ल के हो यो मैले के पाउँछु तपाईँको free nail spa. Free, free nails? Free nails. Okay, that done. Thank you. thank you. So thank you so much for coming. We had so much fun. Thank you for giving us your time. Thank you very much for inviting us. It was a lovely show overall. Yeah. And thanks for having us as a first couple. And all the best the for season. a super successful season. Mm. Hamra Alright guys, so don't forget to like, share and subscribe to this channel and अर्को समयमा फेरि भेटौँला